Buongiorno ai nostri amici, benvenuti e un benvenuto ad Anis Tarzak e Hervé Predelberger. Come oggi avete visto dai titoli parliamo di un argomento molto interessante, parliamo della piramide di Falicon, una piramide particolare, approfondiremo bene nei dettagli perché non è mai stata eh, tanto pubblicizzata ma ha dietro una storia davvero straordinaria. Benvenuti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Allora, innanzitutto eh, vi racconto come eh, eh si è creato questo contatto, come già nelle dirette precedenti abbiamo eh, incontrato Anis per la sua storia, una storia di abduction, una storia molto particolare eh, ed Anis ha avuto un grande coraggio nel mettersi in gioco, nel divulgarla, nel proporla in modo così chiaro ed aperto e faremo ancora altre puntate per approfondire questo caso, questa storia davvero molto molto interessante. Nulla accade per caso perché eh, con Alice ci siamo conosciuti appunto al Torriglia UFO Convention dove ero relatore per quanto riguarda eh, i casi di abduction che ho trattato. Non a caso ci siamo incontrati lì, di lì in poi è nata un'amicizia innanzitutto e eh, abbiamo approfondito quella che era la sua storia per far sapere agli altri, per far sapere ad altre persone eh, quello che è accaduto. Anche perché soltanto in questo modo si riesce a dare un supporto a persone che magari hanno bisogno e che hanno paura di mettersi in gioco. Alice, esatto. mh, mm, io direi di fare una prima presentazione, no? Dici qualcosa di te, poi faremo la stessa cosa con Hervé in modo che anche i nostri amici da casa vi conoscano meglio. Allora, parlerò quindi un po' di ciò che è successo durante la mia infanzia, come abbiamo già registrato le altre volte sul fatto dell'abduction di una fase molto importante dove certo la paura e tutto quello che c'è attorno all'entità quando venivano di notte a prendermi non sapendo dove di preciso mi portavano ma c'era sempre un punto in cui io mi sentivo cosciente di vedere perfettamente era le piramidi ma non sapevo assolutamente uh, che cosa significava quale fosse il motivo chiaro esatto e poi da lì in poi uh, la mia avventura e tutto quanto che è successo fin qui in Italia eh, mi ha portato giustamente a sapere di più eh, dopo aver scritto parecchi libri senza sapere per che motivo o l'orientamento proprio del libro Uh, che mi ha portato a questa storia attorno a Falicon. Certo, io non sapevo assolutamente parlare quando ero bambino, avevo dei fortissimi handicap, quasi quasi non riuscivo nemmeno più nemmeno a, a sapere se mettevo il piede davanti all'altro, per cui eh, c'è stato veramente tantissimo cambiamento durante uh, parte, tutta questa parte della mia vita e oggi per fortuna riesco a comunicare come sto facendo in questo momento con voi. Ecco. Beh, sei molto questo. modesto anche perché bisogna dire, è un dato importante in questo caso, che grazie alle abduction eh, sono arrivati in te eh, momenti di grande consapevolezza. Come tu dicevi, esatto. avevi delle difficoltà importanti anche nel comunicare, nel parlare la tua lingua, oggi senza averle studiate parli tre lingue e hai canalizzato vari libri. Quindi sono tutte informazioni che ti sono arrivate chiaramente eh, da fonti che non sono quelle delle competenze terrene che tutti noi eh, studiamo ed elaboriamo. Quindi eh, eh, nel tuo caso le abduction hanno apportato qualcosa di positivo alla tua vita, ti hanno portato ad un'evoluzione magari molto molto interessante. Bene, ne parleremo meglio, andremo avanti in questo caso, però siamo giunti a, eh, a Falicon, quindi parleremo poi di quali perché è stato un momento importante e un punto di riferimento importante nella tua vita. Benissimo. Esatto. A questo punto chiederei anche ad Hervé di eh, dirci qualcosa di lui, in modo tale da far sapere ai nostri amici con chi ci stiamo comunicando, con chi ci stiamo interfacciando. Allora Hervé, euh, il demande une petite présentation euh, rapide euh, sur euh, ta vie, on va dire grosso modo, qui t'a ramené euh, jusqu'à jusqu cette pyramide de Falicon. Voilà. Alors, euh, alors bah, déjà, avant, avant de commencer, euh, voilà, euh, merci à Vincenzo de m'inviter et puis, et puis un, bonjour à tous ces abonnés qui, voilà, qui m'ont regardé cette, interview, cette vidéo, parce que c'est très intéressant et c'est pour ça qu'on est là, pour développer un peu tous ces mystères. Donc, <clears throat> voilà. moi, moi j'ai eu des expériences dans ma vie. qui m'ont amené à chercher donc tous ces mystères. Euh, toutes ces questions que, que, tout le monde se pose, il y a beaucoup de, voilà, que ce soit des monuments ou des phénomènes qui existent sur Terre et dont on a très peu de réponses. Euh, allora, je, tu veux traduire déjà. Je <laughs> traduire. Già ti ringrazio, per, ti ringrazio per tutto, per questo invito, ringrazio tutto il pubblico quindi che si sta a sentire, che molto felice di essere qui presente, che la sua vita gira attraverso questi misteri perché è giustamente importante uh, uh, donare alle persone questa, queste informazioni no? da divulgare, di continuare a divulgare tutti questi temi importanti ecco, che, sono, uh, che fanno parte giustamente della nostra vita attorno a noi, anche se non vediamo proprio tutto quello che c'è, però è importante comunque andare avanti. Ecco. Certo, certo, certo. Benissimo. Allora, io voglio fare una premessa ai nostri amici. Oggi sarà una, uh, una, diretta molto particolare. Non risponderemo alle domande live come facciamo sempre, ma uh, voi scrivete, commentate. Alla fine della diretta andremo a rispondere in italiano, per quel che posso risponderò io, uh, agli amici francesi connessi. risponderanno magari Anis ed Hervé eh, appunto in lingua francese per dargli il massimo delle informazioni e per soddisfare le loro richieste. Aris, se magari vogliamo anche tradurlo in francese per Hervé e per i nostri amici francesi connessi, avremo completato questa premessa e partiamo immediatamente subito dopo con le domande perché ci sono tante cose da capire su Falicon. Allora, Hervé, on, mm, oui. on va commencer. Euh, alors, est-ce que tu peux nous raconter dans un certain sens comment a commencé justement toute cette expérience euh, qui, qui, qui, qui, te regarde voilà. Allora, io la prima cosa che vorrei chiedere sia a te Anis sia a Hervé è perché, come e quando siete entrati in contatto con la piramide di Falicon. Qualcosa per quanto riguarda la tua storia l'abbiamo già accennata, ma mi farebbe piacere anche oggi che tu raccontassi eh, le motivazioni ed i tempi e le conseguenze cioè, del, dell'incontro con questa piramide. D'accordo. Eh, all'inizio, eh, all'inizio beh, parlerò quindi per prima, io, testo, poi testo. dopo faccio parlare. Allora, all'inizio quando ero giustamente bambino, quando succedevano quello che succedeva attraverso l'abduction, ho sempre sentito attraverso queste esperienze che l'abduction e le piramidi avevano un forte punto in comune, ok? okay? E quindi io quando mi ritrovai uh, con loro in qualche modo attraverso delle sofferenze, perché comunque quando hai un tipo di esperienza del genere il corpo umano non è fatto per sopportare determinate frequenze, per cui fa sempre male. Ecco, questo è molto importante metterlo in evidenza. Non è un gioco certamente questo tipo di esperienze. E quindi mi ritrovai sempre all'interno di, delle piramidi in qualche modo, perché è da lì che loro poi come eh, la utilizzano come uno strumento, può essere una parabola, può essere un raggruppamento di energie, può essere anche un meccanismo che apre delle, delle porte, come un portale. Possono essere tantissime altre varietà che loro utilizzano e che sfugge alla nostra mente. Ecco, questo è importante anche dirlo. Per cui nelle mie esperienze quando ero piccolino, quando ero bambino, mi ritrovai sempre di fronte a queste piramidi e io non sapevo cosa significavano queste piramidi qua, ecco. Poi nel... Sì? questo durante le abduction che ti, ti capitava, però c'erano anche dei momenti in cui normalmente passeggiavi da quelle parti e c'era questa forte attrazione da quello so, che esatto, raccontavi. So, esatto, sì, poi dopo sono passati un po' di anni, quando dopo tutte queste eh, esperienze che venivano a casa mi, mi, prendevano, mi prelevavano in qualche modo attraverso la luce, attraverso i meccanismi sempre differenti di quello che noi conosciamo. Ad un certo momento, certo, quando, sono, quando sono, cresciuto un po' di più, anzi vorrei solo mettere una, una parentesi, quando tornavo da queste esperienze in qualche modo non avevo più eh, la, la, possibilità di riconoscere ciò che è reale e ciò che era nella loro realtà in qualche modo. Era molto complicato, per cui per me vedere i palazzi, non ne riuscivo più a vedere quei palazzi dopo essere tornato, come dicevo. Sentivo delle presenze che erano oltre alle presenze umane in qualche modo e sentivo anche le presenze di tantissime Uh, luoghi attorno a Nizza, come la piramide di Falicò, ma io non sapevo assolutamente dove fosse quella piramide, non sapevo nemmeno che ci fossero delle piramidi, ma sapevo che c'erano delle strutture in cui sentivo di essere stato proiettato dentro in qualche modo. Questo è anche importante uh, dirlo. E quindi dopo, piano piano, che, ehm, piano piano, quando mi rimettevo, diciamo, dopo queste esperienze, eh, capivo che in questo mondo era quasi tutto irreale, che nonostante che ci, feri- eh, che, che ci procuriamo delle ferite che fa male, nonostante il mangiare, nonostante tante cose, sentivo come ora, se ho sempre sentito che tutto è irreale, ma che dietro a questa scena ci sono altre cose, ecco. Certo. altre cose che noi umani non possiamo ancora vedere, che verrà a questo momento prima o poi perché l'evoluzione è proprio quella. Ecco. Poi all'età di, di, 16 anni ho avuto tantissimi, diciamo così, problemi perché non riuscivo proprio a vivere eh, con i miei genitori, cioè con la famiglia, con gli amici nel quartiere, perché comunque vengo da un quartiere molto difficoltoso dove anche la cultura eh, è molto forte là, non puoi tanto parlare di determinate cose, per cui le mie esperienze sono sempre state in qualche modo eh, legate a, questo tipo di, di problematica che non riuscivo assolutamente a, a cacciare via. Per cui ad un certo momento ho dovuto staccarmi nonostante che lavorassi, perché comunque io ho iniziato a lavorare all'età molto giovane, di 14 anni. E quindi ad un certo momento sono dovuto andare via dal quartiere perché mi sentivo che qualcosa mi stava chiamando, no? E allora mi sono procurato all'interno di un sacchettino qualche vestiti, me ne sono andato così, senza soldi, senza niente, all'avventura proprio. Ma non avevo bisogno né di rubare né di sporcarmi, per cui trovavo sempre qualcosina, come se ci fosse qualcuno attorno a me che mi donasse il minimo indispensabile per sopravvivere. Ecco, più o meno questo. E poi dopo ad un certo momento mi sono ritrovato là, sempre lì, vicino a queste mura che io non sapevo assolutamente, oggi lo so, ma prima non sapevo che era, fosse. Eh, che era una piramide, era soltanto dei muri così, un buco all'interno che mi faceva molta paura e nonostante quella paura, nonostante fosse lontano dalla città, perché parliamo di un posto che si trova eh, nell'entroterra di Nizza, non tanto lontano da Nizza, eh, lì su, sulla collina, mi ritrovavo camminando fin là davanti a questi muri che stavano venendo giù, come ho detto, quindi questo buco lì eh, certo. in mezzo e avevo tanta paura di cascare dentro. Però lì, eh, quando ero là, eh, mi sentivo che dovevo meditare, quindi mettevo le mani in un certo modo e meditavo. Ma perché meditavo? Perché in qualche modo loro mi dicevano di concentrare l'energia la quale loro mi lasciavano dentro di me, perché dopo l'esperienza di abduction è sempre un qualcosa di loro dentro, e quindi questa meditazione mi permetteva di allineare tutta quell'energia. Quell'energia poi dopo perché? Non perché per giocare, ma perché loro mi preparavano in qualche modo ad altre volte quando succede, succederanno giustamente altri tipi di rapimenti. Per essere pronto, ecco, per... Uh, controllare anche il dolore e queste frequenze che comunque certo. ti, uh, sovrappa- certo, ti certo. sovrastano, ecco, ti certo. distruggono ecco. Certo. in qualche modo, ma però sempre in un ambito doloroso comunque, non è, certo. uh, non è stato facile. Ecco. Certo. Io man mano che stiamo parlando faccio vedere delle immagini in modo tale che da qui alla fine della nostra diretta lanceremo tante immagini di repertorio e su alcune immagini ci soffermeremo perché ne parleremo in modo dettagliato. Bene, questo è stato il tuo approccio con la piramide. Invece nel caso di Hervé come è arrivato? Perché so che hanno fatto degli studi molto importanti poi su questa piramide, non solo sulla piramide ma anche nelle zone circostanti eh, i tunnel, eh, la grotta, eccetera, eccetera. Come è arrivata, quindi come, quando e perché nel caso di Hervé questa volta Allora, Hervé, maintenant on passe à toi. Et ouais, alors, ouais. comment est-ce que tu es arrivé à cette pyramide-là Comment est-ce que tu as eu les expériences qui t'ont ramené jusque-là et qu'est-ce qu'il s'est passé là, là-bas, on va dire Alors, Mmh, voilà, comme, comme j'expliquais tout à l'heure, voilà, moi j'ai commencé suite à des expériences qui, me sont arrivées. J'ai commencé à m'intéresser donc à, plein de, mystères, donc plein, plein de phénomènes, plein de, monuments, et, et, et, surtout aux pyramides, aux pyramides qu'il y avait dans le monde. Et puis j'ai appris euh, bah, sur euh, c'était sur la, sur un blog en fait sur une page euh, un blog que il y avait une pyramide bah, chez nous en France enfin à Nice plus précisément à Nice puisque en fait ce blog il expliquait qu'il y avait par exemple en France on avait trois pyramides et bon quand j'ai appris qu'il y en avait une à Nice je me suis vraiment intéressé je me suis penché sur sur, sur cette pyramide Ok, je vais traduire ça, come ça Ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas Allora, eh, lui li sempre, ha sempre sentito di doversi aprire a, a, questi monumenti, le piramidi come le cattedrali, come tante altre cose, quindi è andato a studiare un po' eh, certo. tutto quanto e ad un certo momento gli è arrivato un, uh, un'informazione che riguardava proprio la piramide uh, di Falico. Ma lui dice che uh, ci sono stati tre piramidi, ci sono tre piramidi importanti in tutta la Francia e una in particolare è quella che, a cui è arrivato attraverso un blog, attraverso delle informazioni direttamente mandate da internet. E da quel momento et andato a, ad interessarsi, ha sentito proprio l'avvicinarsi à questa piramide di Falicon. Ecco. Ok. Ok Hervé euh, voilà, donc euh, comme, euh, comme je suis de, la région de, Nice en fait, bah, voilà, donc je me suis dit, bon, elle n'est pas loin de chez moi, je vais, je vais commencer à m'y intéresser. Donc j'ai commencé à rechercher des livres j'ai commencé à, mm, donc, essayer d'aller dans, les bibliothèques, à essayer de chercher de, vieilles photos, etc. Et puis, avec un ami, on a commencé à y aller la première fois. Donc, euh, la, la, première fois qu'on a été, donc c'était en, 2014. Laisse-moi juste traduire ça. commencera directement après l'histoire. Ouais, oui, oui, oui. Euh, voilà. Allora, siccome, eh, siccome lui è proprio di Nizza e che giustamente la piramide non era molto lontano da sé, quindi ha iniziato a, a procurarsi eh, delle, dei libri, è andato a cercare dei libri, è andato a cercare delle informazioni per questa piramide poi con un suo amico hanno deciso di andare a. Uh, in quel punto là della piramide quindi di Falicon. Cioè, Falicon è un village et la pyramide eh, se trouve trova proprio vicino a quel villaggio, ecco, okay. per quello che la pyramide de Falicon. Ok Hervé ah, Alors oui, voilà, j'ai plus ou moins euh, compris ce que tu as dit. Alors effectivement, comment Quand, euh, quand tu as commencé à aller avec ton ami, oui, voilà, donc euh, la, première fois, donc c'était en 2014, et puis on s'est aperçu parce que c'est une pyramide tout à fait particulière. Hein. On, a, eu du mal à la trouver euh, ce premier jour. En plus, il nous est arrivé euh, toute une série de, petits problèmes. Euh, on a eu des, on a traversé des intempéries, on, est, on est tombé plusieurs fois, on s'est blessé. Enfin, il y a eu tout, on a eu un problème de batterie caméra qu'on a dû retourner dans la voiture pour charger. Enfin, ça a été toute une série de petits problèmes. Et puis en fait, au final, on l'a trouvé. Euh, mais c'est une pyramide tout à fait particulière puisque euh, ben, il y a une grotte en dessous. Hein. Il y a un, un, fossé avec une grotte en dessous. Je te, laisse euh, traduire peut-être pour continuer. D'accord. La prima volta che loro sono andati, sono sont determinate cose, una tempesta, no? sono andati su, sono feriti, sono, uno è caduto, insomma c'è stato parecchio problema a livello di pioggia, e quindi sono tornati indietro in macchina e hanno dovuto aspettare che la pioggia passasse, poi dopo sono ritornati su, ma era molto fangoso, era complicato anche tornare su in quel modo, ecco, alla fine ci sono riusciti. E vas-y, ok, continue. Mm, voilà, donc euh, la première fois, on, on, bon, on est allé, on l'a étudié, on n'avait pas beaucoup de matériel. Et euh, mm, donc, on a, on a fait une première inspection. Et puis, euh, je, voilà, on a la première fois pas trouvé grand chose d'exceptionnel, mais c'est plutôt quand on est retourné la deuxième fois, puisque après, je suis allé avec d'autres personnes. Euh, on est parti avec du un peu plus de matériel. Donc, on a. Euh, on, s'y est vraiment encore plus intéressé puisque moi j'avais trouvé donc d'autres livres, donc peut-être un, livre qu'on va euh, parler peut-être un peu plus un peu plus tard dans l'interview euh, que, tu connais à euh, Nice. Et euh, <clears throat> donc on s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui, était vraiment étrange quoi, dans cette pyramide. D'accord, je vais traduire ça. Alors, quando sono andati là la prima volta hanno sentito comunque qualcosa perché è una piramide particolare. Poi in un secondo momento, lasciando che poi dopo il tempo potesse essere, rimanesse in un modo che potessero tornarci, sono tornati e eh, con altre documentazioni hanno visto proprio che questa piramide aveva qualcosa di molto forte, c'è una grotta sotto con, con uh, qualche livelli e quindi poi hanno iniziato a fare questi studi qua e parlando anche perché nel frattempo è riuscito a prendere un libro importante sulla quale ci sono tantissime altre informazioni importanti che riguardano proprio questa, questa piramide. piramide. Okay. Le che caratteristiche... Ave... Allora, allora... Oh, scusa, mm. scusa. Oui, eh, Vincenzo, dimmi. No, dicevo, le caratteristiche particolari, quindi le caratteristiche tecniche di questa piramide, l'orientamento, eh, le connessioni con altre piramidi, perché sappiamo bene che le piramidi hanno sempre eh, non sono sole, sono sempre degli, dei gruppi di piramidi che mantengono lo esatto. stesso orientamento. Questa piramide a quali possiamo riferirle? Esempio, eh, ha delle correlazioni con la piramide di, eh, d'Egitto, di Giza, quindi di Cheope, Chefren e Micerino, o le correlazioni sono con altri gruppi di piramidi, perché per, per ogni tipo di configurazione ci sono delle eh, logiche diverse di connessione, di apertura, di comunicazione con altri mondi. Alors, demande si euh, cette pyramide-là, elle a, euh, parce que normalement les pyramides, comme tu le sais toi aussi, sont en groupe, et donc euh, est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec la pyramide égyptienne ou autre type de pyramide, les angles qu'il Donc un peu de, caractéristiques techniques, on va dire, sur cette pyramide-là, pourquoi elle est toute seule Oui, oui, euh, alors donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que nous, euh, quand, on, quand nous l'avions mesurée, on s'est rendu compte qu'elle elle avait les mêmes valeurs métriques en fait que, la pyramide de Gizeh. C'est-à-dire, c'est, elle a été bâtie d'une façon comme les mêmes, enfin, c'est-à-dire les mêmes angles et les mêmes mesures que, la grande pyramide de Gizeh. Donc, on s'est dit, mais mais c'est incroyable, c'est une pyramide, c'est une miniature de Gizeh. Grazie. Ah, allora, oh. Allora, lui dice che quando l'hanno iniziato a misurare hanno visto che questa piramide ha stesse, diciamo, la stessa tecnica di costruzione di quella di, del, di, Gizeh, eh, ah, Gizeh, okay. che, di Giza, della piramide di Egitto. Giza, proprio l'angolatura e tutto quanto. E, eh, eh, allora, la, la, la, la tecnica... miniatura di Cheops, scu- pardon, pardon, la, è proprio mm. la miniatura di Cheops, ecco, ah, okay comme angulature. Oui, oui, c'est carrément c'est une miniature de Keops, c'est-à-dire elle a les mêmes valeurs. En, en, en un millionième plus, plus petit, mais euh, c'est euh, les mêmes valeurs, on va dire. E uh, dunque, ce qui si è passato. E sulla scala ridotta ha la stessa identica uh, misurazione, ma sulla scala molto ridotta di quella di Cheops. Ecco, okay. Quindi anche l'orientamento è, è, è, come quello di Cheope, cioè siamo in correlazione a quella piramide. Alors, euh, est-ce que est-ce que la est-ce qu'elle a la même euh, orientation que celle de, de Keops, celle de Gizeh, on va dire Alors c'est là c'est là où ça devient intéressant puisque les en cherchant euh, donc en m'intéressant sur toutes les pyramides qui se trouvent dans le monde, on s'est rendu compte que euh, cette pyramide avait euh, des traits particuliers, donc c'est-à-dire elle ressemblait fortement aux pyramides qui se trouvent au Soudan. Donc il y a un complexe de pyramides qui se trouve au Soudan, et euh, déjà au niveau de la forme, elle, elle ressemble vraiment à celle du Soudan. Et la particularité de cette pyramide, je, je, juste pour, pour, expliquer ça, la particularité Attends, juste, de cette pyramide. Juste une seconde, euh, juste une seconde. Ouais. comme ça je l'explique, après au moins on pourra traduire la chose. Allora, lui eh, dice che la cosa incredibile di questa piramide, che nonostante abbia le misurazioni di quella di Cheops, la sua forma, il suo orientamento è lo stesso identico a quelle che ci sono in gruppo lì nel Sudan, ecco. è questo che, è, che, che è rimasto molto, perplesso su quindi c'è una cosa. doppia correlazione, cioè i, i, rapporti sono con la piramide di Cheope, quindi con le piramidi d'Egitto e gli orientamenti sono con quelli delle piramidi del Sunan, cioè una doppia correlazione. Si è compreso il senso di questa doppia correlazione, perché ci sono questi due dati o ancora non se ne è venuti a capo? Que, euh, lui voudrait savoir, est-ce qu'il y a euh, un point commun dans, dans, toutes les deux, vu que toutes les deux ont des orientations complètement différentes dans un certain sens Alors oui, parce que euh, alors juste pour terminer, parce qu'en fait, euh, par exemple, la pyramide de Gizeh, elle a ses, côtés qui sont orientés sur les sur les quatre points cardinaux, tandis que le, celle de Falicon, en fait, elle ressemble à celle du Soudan parce que c'est ce ne sont pas ses côtés, ce sont en fait ses arêtes, c'est-à-dire ses angles. Ce sont ces angles qui sont orientés euh, sur les quatre coins cardinaux. Ok, je vais lui raccontare. Allora, ouais, poi, ouais. Eh, voleva finire questa cosa qua raccontando della tecnica giustamente di uno e dell'altro. Certo. Eh, quella di Cheops sono le pareti che sono orientate eh, nei quattro punti cardinali del mondo. Invece quella, quella di Falicon, come quella del, del Sudan, sono proprio le, mm, le angoli, diciamo, le, gli angoli che sono orientati ognuno nei quattro punti cardinali del, del mondo. Ecco. Ok, quindi c'è una differenza importante eh, in questo dettaglio che poi non è un dettaglio perché cambia tutto. Esatto. Perfetto. Quindi la motivazione però mh, mm, di questa doppia correlazione non c'è perché diciamo che eh, la piramide di Falicon ha sia le caratteristiche in rapporti di Giza sia le caratteristiche in orientamento del Sudan. C'è qualche particolare motivo per cui queste caratteristiques s'incastrano? Est-ce qu'il y a une motivation pour laquelle, euh, vu qu'une, elle ressemble, vu qu'elle ressemble à celle de Khéops, mais en plus, elle a les orientations, disons, des angles qui regardent euh, celle du Soudan. Y a-t-il un point en commun Il y a, y, Pour quel Alors, motif, selon toi, ils ont... Euh, alors, si, si on part... Euh Donc euh, ça, ça, serait une, une théorie, mais il faut, il faut bien expliquer ça, qu'il euh, y aurait de fortes chances que ça soit donc les Égyptiens qui ont euh, bâti cette pyramide quand ils ont commencé à établir en fait leurs connaissances et leur, leur savoir-faire un peu de partout dans le monde. ils seraient passés donc par euh, la Méditerranée. Donc euh, ça, ça serait déjà, euh, déjà peut-être une hypothèse qui expliquerait pourquoi il y a une pyramide à cet endroit. sinon, oui, la pyramide, elle est orientée d'une façon pour jouer avec les solstices d'hiver et d'été. Voilà, ça, c'est un autre point commun. Alors, tu veux... euh, tu as un punto, euh, ouais, je vais essayer de, je vais essayer de traduire euh, tout ça, ça va être un peu... Ouais, ouais. Allora, ouais, c'è ouais. un punto sulla quale eh, hanno stabilito questa piramide che abbia le stesse caratteristiche di Cheops, partendo quando avevano architettato giustamente quelli in Egitto, sarebbero poi andati via attraversando il Mediterraneo e hanno, eh, secondo una teoria, sempre una teoria, eh, costruita quella di Falicon lì in quel punto. Ok, est-ce que tu m'as compris, euh, Hervé un, un, petit peu. <laughs> un petit peu. E, e, alla fine hanno, e euh, alla fine riguarda sempre per i solstizi, quello okay. d'inverno e quello d'estate, de, ecco. Certo. Che, oui, parce eh, que parce qu'en fait, il y, a, beaucoup de rumeurs, parce que la, pyramide, en fait, la première fois qu'elle a été euh, euh, observée, en fait, la première fois qu'on l'a trouvée, qu'on l'a témoignée, ça a été en 1803 par Domenico Rossetti. Euh, mais avant lui, il n'y a aucun écrit, aucune représentation, il n'y a rien sur, sur l'existence de cette pyramide. Donc, je, te laisse, je te laisse ah traduire. In realtà non si sa niente di quella piramide finché nel 1803 eh, ci sia stato questo Domenico Rossi, eh, Rossetti che, eh, che, ha visto questa luce entrare all'interno di, della collina e lui, per curiosità, come se fosse stato attratto da quella luce arrivata dal cielo, si è eh, presentato lì in quel, eh, in quel, in quel, davanti alla piramide e da lì in poi eh, la piramide di Falicò è stata riconosciuta ecco, da lui che poi ci ha scritto un libro e ha fatto tante cose. Ecco. Certo, certo. Ma prima da allora non si sapeva assolutamente niente, non c'è nessun scritto, nessun tipo di informazioni no? sulla sua età precisa, e sono so, soltanto, certo. soltanto teorie. Ecco. Certo. Io so, perché me l'avete detto, che c'è una particolarità però che la rende speciale. Qual è questa particolarità che la rende speciale? Il y a, euh, il une particularité qui la rend spéciale, euh, cette pyramide-là, euh, selon ce qu'on lui avait raconté l'autre jour. c'est quoi cette particularité spéciale bah, En, en fait, cette pyramide, effectivement, elle est très spéciale puisqu'il y a, il y a une grotte en dessous de cette pyramide. C'est-à-dire que ah. la pyramide en elle-même abrite une grotte qui euh, euh, donc c'est une, grotte assez grande qui elle-même abrite deux autres euh, gouffres. Et, effectivement, la, donc la relation, si tu veux, pyramide-grotte, ça peut faire penser à des constructions templières aussi. Tu vois, c'est, ah. il y, a, toujours, y a toujours un lien en fait avec, avec tout ça. Allora, la, cosa, la, cosa, speciale, diciamo, della, della, piramide di Falicon è che è stata costruita uh, su una grotta. Ecco, una grotta che ha due, uh, tre livelli uh, e che secondo quello che si dice che, stata, ehm, che riguarda una storia anche con i Templari. Ecco. Ok, ok. Questa è la particolarità della, della grotta di Falicon. Andiamo nel dettaglio della grotta perché... Eh una cosa che volevo eh, chiedervi ancora, prima di andare nel dettaglio della grotta, è il discorso del tesoro nascosto, perché mi raccontavate di questo tesoro. Cioè, in quella piramide sono voci, è una leggenda, è la verità, da qualche parte c'è davvero questo tesoro lasciato lì nei tempi delle crociate, giusto? Alors, euh, il demande si euh, pendant la période des, croi des croisades, on va dire, Euh, y a-t-il eu, euh, selon les légendes, ils disent qu'il y a eu un trésor à l'intérieur, euh, l'arc de l'Alliance, si je, si je m'en me suis, si souviens bien. L'Arc de l'Alliance, oui. Une boîte, on va dire, dans un certain sens, auquel il y a. Sais-tu quelque chose en plus Ça, c'est justement, on sait très bien, ce sont seulement des voix, des voix qui courent, des légendes, on va dire. Est-ce que tu saurais dire quelque chose en plus sur ça alors, je euh, bon, j'ai pas énormément d'informations là-dessus. Je, dis juste ce que je sais moi. J'avais lu un, livre, je crois que c'était euh, de Robert, Robert Charroux, qui, euh, qui lui avait trouvé donc un tunnel qui se trouve en dessous, enfin plus bas que la pyramide, dans la même dans la même lignée en fait de la pyramide, mais plus bas. Et en fait, ce tunnel, euh, il y aurait eu en fait un, autre tunnel euh, qui est euh, secret qui, avait, qui a été découvert. Et en fait, ce tunnel, ça, a mené en fait à un, espèce de puits qui, selon ses calculs, arriverait en bas de la pyramide. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je, n'ai pas trop d'informations là-dessus. Mais euh, euh, peut-être que c'était un puits qui, était rempli de, pierres, en fait, de, gravats. Et qui sait, peut-être au-dessus de ce puits se trouve peut-être un trésor ou, quelque chose comme ça. Après, il faut, ça, il faut savoir qu'il y a, enfin, avec les, Templiers, tu sais, le, le vieux Nice, euh, là, c'est c'est complexe quand même. C'est euh, le vieux Nice a abrité pas mal de, de constructions euh, templières aussi. Ça, c'est intéressant. Proverò <laughs> a, a alors allora, dici che lui tempo fa aveva letto un libro euh, alla quale questo scrittore diceva che Eh, sotto la piramide di Falicon ci sarebbero dei tunnel, un abisso quasi, un pozzo profondissimo dove poi dopo ci sono state delle pietre a ostruire eh, questa, questa, piramide, così, cioè questa grotta così che nessuno potesse entrare in quei livelli sotterranei dove probabilmente ci sarebbe Uh, un tesoro. Bisogna anche dire che giustamente la vecchia Nizza eh, e tutto le, le, mm, tutto attorno al, alla, al centro città ci sono stati comunque costruiti dei vari tunnel eh, da, da, da, questi crociati, ecco, da queste persone dell'epoca. Ecco. Ecco, Quindi ecco, più o meno, spero. Per il momento è una stato... leggenda, non è stato trovato nulla, ma si presume che ci sia. Tornando alla grotta, tornando alla grutta eh, si è parlato di una luce, parlavate di una luce che è entrata nella grotta, da quel momento in poi tutto è cambiato, quando Rossetti appunto ha visto questa luce. È una zona di avvistamenti quindi, perché ne abbiamo parlato più volte eh, tra di noi, in quel punto più volte si vedono cose particolari. Cosa in particolare e, e come funziona? Qual è, qual è questa, eh, questa, questa, situazione? Allora Hervé, euh, on avait parlé oui. justement que euh, Rossetti il a été attiré par cette lumière incroyable qui tombait euh, du ciel, on va dire, non Et sûrement ça devrait être oui. le jour solstice, non C'est mm. ça. Et, là, exact. Autour de la pyramide, quand même, il y a toujours eu, on va dire, quelques euh, euh, avistements. je ne sais plus comment on dit en français. Euh, du faux, il y a eu beaucoup de visions, on va dire. De, de phénomènes, oui. alors, euh, concernant euh, Rossetti, enfin faire euh, le lien avec Rossetti, ça je ne sais pas trop, mais effectivement là où se trouve la pyramide en fait entre le Mont Chauve et, la ville de Nice, si tu veux toute cette région, toute cette partie, même jusqu'à l'Italie, parce qu'il y a aussi toute cette partie, la vallée des merveilles, etc. C'est des coins très très chargés en fait en, en magnétisme et il existe aussi le comment ça s'appelle euh, euh, le, euh, j'ai oublié le nom <laughs> mais en fait toute cette partie si tu veux dans le dans le sud de la France en fait chez nous il y a beaucoup d'endroits où il y a eu effectivement des euh, donc des apparitions d'OVNI euh, et, où il y a effectivement quelques monuments un peu euh, mystérieux. Il y a aussi quelques légendes un peu par-ci par-là. Mais effectivement, c'est une, c'est une région où il y a pas mal d'apparitions, oui. Effectivement. effectivement. Ah, scusatemi, tutta la, tutta la, la parte diciamo, di Nizza e tutto il, l'Alonto fino, fino in Liguria è molto eh, magnetico in qualche modo e accadono determinate cose come gli avvistamenti di UFO che sono stati parecchi eh, intravisti dalle persone, ecco. E eh, lì effettivamente ci sono tantissimi monumenti che rappresentano tanti misteri in qualche modo di tutta questa parte tra eh, Nizza e eh, la Liguria. Ecco, questo là. Um, oui, tout ce qui est uh, Col de Vence, par exemple. Esatto, il Col de Vence, che è un posto dove c'è veramente tanto, tanto, tanto avvistamenti uh, ufologico, che è sempre vicino al Monte Calvo, che il Monte Calvo è vicino a, a Falicon, eh, per cui ci, ci veramente forti cose. C'è stato un articolo che non riusciamo più a trovare, che purtroppo, sai, in Francia tagliano, eh, quando possono tagliare, tagliano, non è come qua in Italia che c'è molto certo. più voglia in qualche modo di uh, far uscire fuori una certa verità sugli UFO, invece in Francia sono un po' diversi in qualche modo, vogliono restare su un altro piano. Uh, c'era un articolo molto interessante dove a Nizza, sappiamo che lì c'è un aeroporto, un volo eh, che stava percorrendo questo tracciato tra Costa Azzurra e Inghilterra dove c'è stato un avvistamento ufologico proprio lì dalle parti di Falicon. Ecco, questo articolo è stato, non so come mai, è stato debellato, non eh. sapere per che motivo. Ecco. Si nasconde, si nasconde. Sai, eh sì, ma è, un po' come questa storia della piramide di Nizza, eh, si sa che c'è stata una grandissima piramide. Per fortuna una persona, come dicevamo l'altra volta, è riuscita a fare delle foto prima che venisse rasato in qualche modo, anche lì è strano perché voglio fare una parentesi, perché i francesi tengono tantissimo ai monumenti, a tutte le cose, ci, ci danno proprio valore, come dicevamo, no? se ci fosse stato certo. Napoleone seduto su una roccia, loro avrebbero messo dei cartelli da 500 km fino a quel momento per far vedere giustamente che eh, c'è stato Napoleone là. Invece, quando si tratta di ufologie, quando si tratta di piramide, lì tendono a velare giustamente questi misteri qua. Ho capito bene. Eh, Un'altra domanda che mi piaceva fare, eh, mi avete parlato prima di Templari. Cosa c'entrano i Templari con questa piramide? Cosa dice se è una leggenda o se è realtà? Euh, il voudrait savoir un peu euh, sur euh, les, templiers, les, Templiers, non Parce que entre la pyramide de, entre la pyramide de Falican et, les Templiers, est-ce qu'il y a un point commun, on va dire Alors, alors il y, en a plusieurs en fait, mais c'est comme comment te dire, euh, les Templiers avaient euh, ces connaissances et ce savoir qu'avaient les, anciens Égyptiens. Et c'était euh, des, personnes initiées également. Et donc, tout est relié finalement, puisque quand on parle de géométrie sacrée ou quand on parle d'alchimie, par exemple, ou de choses comme ça, ça fait partie aussi du savoir un peu oublié, que ce soit des Templiers ou des initiés ou des alchimistes. Donc, euh, juste, ouais, je, <laughs> je juste... Bon, de je aussi sur la traduzione. Allora, i Templari loro hanno questo sapere, no? in qualche modo, che è stato tramandato anche attraverso le antiche uh, architetture no? egiziane e tutto quanto, perciò uh, avrebbero questa conoscenza, un po' come gli iniziati in qualche modo, con questo sapere, perciò Euh, si un point très forte comme euh, la pyramide de Falicon. OK Parce que euh, quand, c'est logique quand tu nous comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a mesuré la pyramide. Donc la pyramide, elle a des valeurs comme la pyramide de Chaos mais en plus petit. Donc du moment où elle a les mêmes valeurs, elle a des valeurs métriques. Et si elle a des valeurs métriques, ça veut dire qu'elle a les mêmes fonctions que la grande pyramide. Tu vois ce que je veux dire Et, et, euh, et, et les bâtisseurs Oui, oui. Ouais, ouais. Ah, euh, allora, siccome si parla di una piramide Falicon che abbia le stesse misure in qualche modo a livello, una scala molto più bassa del, di quella di Cheops, per cui eh, sì, una piramide molto importante in cui i templari giustamente avrebbero eh, avuto a che fare con questa piramide in miniatura, ecco, per cui non è eh, casuale. Ecco certo. ma, um, ma il, um, i templari utilizzavano anche questa piramide come luogo anche di guarigione in qualche modo durante le guerre, durante, uh, sì, durante la set- si parlava di più della settima guerra del, dei templari che andavano là per guarire i feriti e anche i malati in qualche modo e pensavano anche che quella piramide avesse un funzionamento di uh, risurrezione in qualche modo del corpo. Pensavano proprio che una persona morta poteva tornare in vita grazie all'energia che si, cumula, che si cumula dentro a quella piramide di Falicò. Ecco questo. Dario, eh, quella che è la domanda che volevo farvi, perché si parla di tanti culti esoterici, delle stagme di volti, eccetera. Ditemi qualcosa in più su questo tema, perché eh, è da sempre che quindi è correlato a questa piramide. aussi à l'intérieur de la pyramide, il y a eu beaucoup euh, de sectes, on va dire, de, de pseudo euh, religieux, non euh, Quelles sont plus ou moins euh, les, choses qui se disent sur, sur ce genre de, de phénomène, voilà Alors, ben, apparemment, donc il y avait apparemment un culte voué à Mitra. Mais euh, pareil, ça, je, ne peux pas le confirmer puisque comme euh, voilà, je sais pas si Vincenzo il passera les photos, mais comme euh, on, peut le voir dans la pyramide, en fait, il y a sept marches. Donc, ce qui représente, je crois, les sept, les sept niveaux du culte Mitra, en fait, qui se déroulaient, par exemple, toujours dans des grottes, par exemple. Après, ouais. Allora, lì si praticava un culto all'epoca, ma non si sa ancora ben di preciso, però è quel culto di Mitra. E ci sono sette, ci sono sette gradini all'interno della grotta, poi uh, le foto le, eh, le, porterai e vedremo proprio. I sette, le set... sì, faccio andare avanti tutte le foto mano a mano che parliamo. Sto già facendo questo dall'inizio, quindi i nostri amici mano a mano che ascoltano la vostra voce vedono anche le immagini correlate a quello che stiamo dicendo. Quindi lì si praticava il culto dei sette gradini da, da raggiungere giustamente l'elevazione in qualche senso spirituale di questo culto, ecco. D'accord Hervé ah, bah, apparemment parce qu'il y a eu euh, y a eu aussi bon apparemment il y avait un hôtel un hôtel euh, à l'intérieur qui a été détruit euh, qui apparemment euh, a, habiterait des, des oui il y avait des genres de sectes qui qui faisaient des, euh, je, sais pas, des, rituels ou des initiations euh, à l'intérieur. Mais ça, j'ai pas euh, trop d'informations, mis à part ce qu'ils racontent dans les livres. Mais si, par exemple, on, parle de Mitra, ça veut dire que ça remonterait au, à l'ère romaine. Tu vois, quand il y avait les Romains, quand il y avait l'occupation romaine. Ça, c'est fort possible aussi. D'accord. Allora, eh, allora, c'è stata una, una, stanza, diciamo, dentro che poi è venuta, non si sa bene, smentelato o, o no, eh, dove facevano delle pratiche, diciamo così, di qualche sette che andavano là e facevano le loro pratiche all'interno, no? c'era eh, questa stanza. E, e, quando si tratta giustamente della, del culto di Mitra, si risale in qualche modo a, all'era romana, ecco, per avere più o meno grosso modo una data. Eh, di, c'è, c'è mm, anche lo stalagmita che rappresenta uno del, uh, un profilo, c'è proprio un profilo, poi magari sulle foto le, le farai vedere, un profilo di uh, un dio che giustamente riguarda sempre, non si sa bene, uh, della, della, religione mitra. Ecco. Certo, certo. Grandioso davvero. Beh, io vi, vi vorrei chiedere una marea di cose, cerco di eh, limitarle, di racchiuderle in poche domande per non diventare troppo lunghi, magari faremo delle altre puntate, però una cosa particolare ancora che volevo chiedervi è eh, come è strutturata questa grotta e loro cosa hanno capito, scoperto in questa grotta, perché ci sono alcune parti già eh, diciamo ufficiali, aperte, visitabili, altre invece che ancora non si possono raggiungere. Qual è la logica di questa grotta? Qual è la? Scusami eh, perché La Alors, lui demande euh, quels sont les particuliers à l'intérieur de, la grotte de Falicon. Euh, qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur tout de suite quand tu descends euh, à travers l'échelle que maintenant ils ont installée d'ailleurs Alors, alors, bon, déjà, je ne savais pas qu'ils avaient installé une échelle, ça fait un, bout de temps que j'y retourne plus. Ah disons que, disons que la, première chose qu'on voit, c'est, je crois que tu en as parlé là, euh, ces, grands, euh, ces grandes colonnes. Euh, si tu veux, des stalagmites et des stalactites qui se, qui se rejoignent et qui, avec le temps, forment ce qu'on peut appeler des visages humains. Hein. quand tu regardes d'un certain angle, ça forme des visages humains. Mais si tu veux, c'est voilà, c'est ce qu'on voit dans des grottes la plupart du temps. Après, il n'y a, rien, de, rien de spécial. Apparemment, comme euh, je te disais, bon, il y a ces escaliers. Je, ne peux pas déterminer si ce sont des escaliers qui, euh, reliaient l'entrée, puisque apparemment il y avait des vieilles photos comme quoi il y avait des escaliers avant qui descendaient. Mais bon, je ne sais pas s'ils ont été cassés ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Mais euh, après, on, voit les entrées des des autres accès pour aller dans les autres gouffres, en fait. Mais euh, c'est tous. oui, bah, après. Euh, non, non, ben, les entrées, tu peux, tu peux y aller difficilement, mais tu peux y aller. Mais il faut euh, vraiment descendre avec des cordes et tout ça parce que c'est c'est très dangereux. Enfin, c'est dangereux dans, le sens où c'est il faut pas partir comme ça, quoi, sans rien. sinon, tu peux plus remonter, quoi. E allora, eh, dici che la, la, prima cosa che quando entri trovi questi stalagmiti, stalastite, uh, scusi, che si dice, <laughs> e, ehm, dove uh, durante un momento preciso, con una certa luce, si trasformano in qualche modo, si vede l'ombra di, di persone in, in, qualche modo, però possono essere un effetto naturale come può essere anche un effetto dovuto ad un altro tipo di uh, calcolo matematico che avevano loro uh, fatto molto tempo prima. Ecco. E, e, lì ci sono delle scale, ma non si sa bene se sono state rotte o no, però uh, qualcuno adesso recentemente ha messo una scala molto lunga dove il pubblico potrebbe anche andare sempre con misurato protezione, scendere uh, fin giù. Però all'interno della grotta ci sono altri buchi dove difficilmente si può accedere per entrare giustamente eh, e varcare uh, in un altro piano sotterraneo ancora. Però lì è molto pericoloso, bisogna andare con uh, l'equipaggiamento adeguato, ecco non è, non è facile ecco, entrare. Poi qualcuno adesso l'avrà anche ostruito, ma non si sa di preciso bene. Non, non, loro non sono più tornati ecco, da allora. Anche delle zone e... non, non, eh, visitate, cioè ancora non eh, aperte, cioè nel senso che non c'è andato mai nessuno. Sì, esatto, esatto. Mais je voulais ajouter une chose. que j'ai sentito récemment. Parce que ces informations, je les ai avute maintenant, prima je ne sapevo nulla. Ecco. tu, l'autre fois, tu me parlais, excuse-moi Hervé, l'autre fois tu me parlais d'un chat qui était... Euh, euh, ah oui, oui. oui, bien sûr. Alors attends, juste une petite parenthèse, est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous m'entendez bien oui, oui, tu le senti, Vincenzo, senti Hervé Benissimo. D'accord, parce que moi j'entends un bruit, je ne sais pas si c'est de Vincenzo ou de toi à Nice. Il y a comme un grésillement derrière et euh, j'entends. Euh, enfin bon. Euh, oh, j'espère qu'on me voit. D'accord. Ok, je préfère demain. Euh, demander. <laughs> Donc, euh, alors oui, effectivement, il y a, bon, il y a plusieurs légendes qui, plusieurs légendes, plusieurs hypothèses par rapport à, cette pyramide, surtout dans l'histoire. Et apparemment, il y aurait eu une fois un chat qui, qui était tombé dedans, en fait, un chat qui, qui était tombé dans le dans le gouffre, qui s'était en fait perdu dedans et euh, donc, on, l'a, on est descendu, on a essayé de le chercher, on ne l'a pas retrouvé, le chat. Et en fait, on l'a aperçu, je crois, euh, quelques temps après. Euh, je n'ai pas la notion euh, du temps, je ne sais pas combien de temps après, mais on l'a aperçu quelques temps après, dans le Vieux-Nice. Et en fait, ce qui, pourrait... mettre une relation avec. parce que, voilà, dans, dans le nice il faut expliquer à Vincenzo qu'il y a beaucoup tout le, le, tout le souterrain du Vieux-Nice, il n'y a que des galeries euh, templières, que des tunnels et des galeries. D'accord. J'essaie de traduire ça. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Eh, Vincenzo, c'è una leggenda, in qualche modo, anche recente, eh, dove si dice perché questa piramide è soltanto fatta di leggende, di misteri molto forti, no? in quel senso. Eh, c'è stato un gatto no? che si è perso all'interno, loro sono andati a cercarlo però non l'hanno più trovato. Ecco, dopo un po' di tempo, non si sa quantificare quanto tempo è passato, l'hanno rivisto eh, nel centro di Nizza. Quindi loro pensano, siccome ci sono stati costruiti tantissimi tunnel attraverso, eh, cioè nell'epoca dei Templari, pensano che sia passato attraverso uno dei condotti che sono sotto la piramide, proprio sotto le grotte della piramide, che raggiunge giustamente eh, quel posto nella vecchia Nizza, ecco, lontano certo. dalla dalla, da Falicò. Ecco. Eh, dei... Perché lì sotto, sotto, la vecchia Nizza ci sono tante costruzioni di templari che sono certo, stati certo. fatti all'epoca. Ma infatti uno dei dati che raccoglie, che eh, raggruppa le, le, piramidi in tutto il mondo sono i tunnel sotterranei. La stessa cosa in Bosnia, esatto. abbiamo visto l'anno scorso i tunnel di Ravne che eh, vanno a diramarsi sotto tutta la città e non si sa dove vadano a finire perché ne hanno aperti soltanto pochissimi pezzi. Eh, ne parlavamo con il esatto. professor Barbetta qualche settimana fa, quando parlavamo appunto del, del, dei wormhole e dei eh, canali di connessione con altre dimensioni, dove appunto nelle piramidi si dice che ci siano eh, aperture e tunnel che eh, portino appunto, sono multidimensionali, portano in altre dimensioni, sono dei punti di passaggio, di connessione. Non a caso in tutte le piramidi, che sono comunque dei punti di riferimento importanti per le energie, per la connessione con, con altri mondi, eccetera, ci sono sempre dei tunnel sotterranei quindi comunque è un dato molto molto frequente. Grandioso, benissimo. Volevo chiedere un'ultima cosa, poi eh, vi, vi lascerò alla vostra giornata perché sto prendendo tanto vostro tempo e ve ne sono immensamente grato perché ci state davvero facendo un dono straordinario. Eh, la piramide di Falicon non è l'unica piramide in Francia, dicevamo. C'è la piramide di Nizza, anche quella ne hai parlato poc'anzi, l'hai accennato, ha una storia straordinaria. Giusto due battute sulla piramide di Nizza e poi magari prepareremo una seconda puntata per approfondire anche in base alle domande che i nostri amici ci faranno, in base a quelle che sono le curiosità. D'accord. Allora, euh, il dit che justement, euh, il n'y a pas seulement la pyramide de Falican sur Nice, il y a aussi la grande pyramide che j'en ai parlé tout à l'heure, juste euh, comme ça, euh, rapidement. Et il voudrait savoir deux, deux, choses en plus sur cette grande pyramide, euh, incroyable d'ailleurs, selon les photos qu'on euh, qu a eues Euh, si euh, tu pourrais. Euh, laquelle Celle de, Saint, celle de Saint-André Exact, exact. Saint-André, oui. Alors, alors déjà, voilà, en, s'intéressant donc sur la pyramide de Falcon, on a découvert donc des articles dans des livres et des rapprochements sur apparemment sur cette pyramide, parce que moi je ne connaissais pas l'existence de cette pyramide. Et euh, donc, on a commencé aussi à s'y intéresser. Déjà, euh, pour expliquer. Hein. Alors, toi, tu as euh, d'abord connu la pyramide de Falican et après, tu as eu. ah, d'accord, d'accord, d'accord. Bien sûr, parce que. Attends, excuse-moi, je voudrais juste lui. Ouais, ouais, ouais. Allora, lui non ne sapeva niente della grande piramide di Sant'Andrea, quello che dicevamo prima, quella di 60 metri più eh, su 200 metri di eh, larghezza. Eh, lui l'ha scoperta soltanto quando la prima volta è andato a Falicon, che poi dopo è andato a... Ok. Eh, e, che c'è proprio una forte connessione, ecco, tra una e l'altra, ecco. Scusi, moi Hervé. Non, pas de, souci. Euh, donc euh, voilà, en, s'y intéressant, donc on a découvert, euh, on a pris connaissance qu'il y avait donc une autre pyramide à, Saint-André, donc à, toujours dans les alentours de Nice. Et donc on a commencé à s'y intéresser. On est pareil, on a fait la même chose. On a commencé à aller sur les lieux, on a commencé à chercher. Il n'y a plus grand chose. Euh, et puis, euh, au final, on a été, euh, on, on, est retourné plusieurs fois. Et puis, la dernière fois qu'on est allé, on a, on a fait du porte-à-porte. en fait, on a, on a demandé à des gens qui habitaient autour s'ils avaient des informations, des, photos ou quoi que ce soit. D'accord. Allora, quando lui ha saputo di quella piramide è andato a girare intorno, ma, intorno, ma eh, difficilmente ci si accede perché hanno costruito quell'autostrada sopra, per cui Poi ad un certo momento sono andati anche ad arrischiare in qualche modo la loro vita, sono riusciti a andare proprio sulla cima in mezzo all'autostrada e non sono riusciti a trovare niente. Sono andati a fare del porta a porta alle persone per chiedere informazioni in più, ma nessuno ha potuto dire qualcosa in più, ecco. Ok, quindi hanno, sì, hanno oscurato il caso io... totalmente, no? Hanno eh, non eh. solo la battuta e rasa al suolo, ma anche le informazioni non, non veicolano più in quella zona. Tu as, euh, est-ce que tu pourrais dire aussi que tu as, tu as quelque chose d'autre aussi à dire sur la pyramide de, de, Nice, de Saint-André Alors, euh, alors ben, malheureusement, donc, elle a été euh, rasée, coupée en deux, puisqu'il y a l'autoroute A8 qui passe dessus. et quand on a trouvé chez une dame donc, des, vidéos que, que j'ai envoyées à Vincenzo, enfin que je t'ai envoyé, que tu, passeras à Vincenzo, donc cette très gentille dame nous a ouvert les portes de sa et il nous a montré plein de photos. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont euh, rasé la pyramide avant de faire, euh, avant de, faire l'autoroute, en fait. Enfin, c'est normal, mais je veux dire, ils ont euh, rasé avant de, percer la montagne et de d'amener en fait cette route. Et bon, c'est quand même, je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable. Et bon, parce que euh, euh, le, peu de photos, euh, le peu de photos qu'on a sur cette pyramide, elle était immense et c'était une pyramide à degrés. C'était une pyramide à degrés. gradi, d'accord. Alors, cerco di, tradurre tutto lui quello che sa di questa piramide è che prima ancora di costruirci, prima di decidere di metterci l'autostrada, loro l'avevano già rasata, l'avevano già eh, tagliata, quindi anche presi i pezzi, rivenduti, ci è proprio tolto tutto. Eh, si sa solo che è una piramide, eh, una piramide a, gra a, a, gradoni. A gradoni. Ecco. Sì, anche le piramidi sì. Eh, egiziane, da quelli che sono gli studi, nella prima fase erano a gradoni, poi sono state eh, fatte le facciate lisce in un secondo momento, almeno questo è quello che dicono alcuni studi. Bene, quindi la volontà di eh, oscurare, offuscare e eh, eliminare un pezzo di storia importante, eh, chissà per quale motivo, sconosciuto a noi, ma... Perché era, era anche molto grande come piramide questa, certo, come ripeto, certo. 60 metri di altezza comunque su 200 metri di eh, larghezza. Certo, certo, certo. Beh, è un po' eh, un'azione che in tutto il mondo, in alcuni punti, viene fatta. In Egitto hanno tutelato queste piramidi come monumento, anche perché eh, la storia ci dice che eh, sono state costruite molto prima di loro, se le sono già trovate, le hanno tutelate appunto posso, come monumenti. Posso solo aggiungere una cosa, quando, beh, cioè, quello che si sa insomma, della piramide di, eh, di quella grande piramide di Nizza, la persona che aveva fatto la foto ben prima ancora che venisse rasata al suolo, eh, proprio rasata, ci si sa che c'era un dolmen là sopra e quindi quando si tratta di dolmen si tratta di, eh, di porta che si apre verso le stelle, si parla di eh, religione che guarda, riguarda anche Madre Terra, che riguarda anche eh, tante altre mh, mm, cose del genere, ecco. Quindi questo potrebbe essere il motivo per cui è stata eliminata. Bene, vorrei a questo punto, prima di andare in conclusione, lanciare eh, un piccolo video di pochissimi minuti eh, dell'esperienza che abbiamo fatto domenica scorsa, il 21, appunto alla piramide di Falicon, eh, dove abbiamo fatto un po' di ipnosi in piramide con eh, il solstizio d'estate, in occasione appunto del solstizio d'estate, e quindi poi ci saluteremo, andremo in conclusione. siamo appena giunti finalmente alla piramide di Falicon. Questo è il panorama che si osserva dall'alto, dall'ingresso della piramide, quel che resta naturalmente della piramide. E questo è l'ingresso del tunnel. Questo è il panorama che si osserva dal terrazzino sopra la piramide. Ormai la punta non c'è più, c'è un, una sorta di terrazzino queste le mura sulla sorta di terrazzino che oggi rimane sulla piramide e dalle quali partiva chiaramente quella che era la punta della stessa. Primo step, siamo scesi dalla prima scala e siamo alla prima area all'interno della piramide dove già si intravedono le grotte. Pronti per la seconda scala. E siamo alla seconda scalinata. Siamo entrati all'interno della grotta. E dove andiamo? Eh, alla stele centrale. Come qua. Come questa è la stele. La cosa straordinaria che si può notare è questo volto scolpito nella roccia. e dopo questa giornata straordinaria dove abbiamo vissuto veramente esperienze uniche ci ritroviamo qui con questo panorama stupendo con gli occhiali perché la luce è fortissima davvero non si riescono a tenere aperti gli occhi le rocce intorno sono bianche e riflettono e con Anistar Zak avendo vissuto insieme questa straordinaria avventura volevo parlare anche con voi di ciò che davvero è accaduto oggi siamo stati eh, nella piramide ci siamo arrivati siamo scesi abbiamo fatto ipnosi nella piramide e mi piacerebbe che tu raccontassi ai nostri amici cosa è arrivato e cosa hai provato in questa eh, splendida avventura. Allora, l'esperienza <clears throat> che abbiamo passato prima è stato favoloso, mi è rimasto veramente forte, una fortissima energia dentro di me, certo. E, ehm, mh, ciò che ho percepito là dentro è tantissimo, ma in questo momento me ne è rimasto un po' di immagine ancora, no? E, ehm, mh, allora c'è molto di più che soltanto delle pietre all'interno perché quello che uno vede alla fine sono pietre. Ci sono dei buchi e questi buchi certamente portano sempre da qualche parte. Certo. qualche parte che non è umano diciamo, no? Certo. E eh, da quello che io ho sentito è che all'interno ci passano delle sfere che arrivano da chissà che luogo e che finiscono là dentro. Ecco quello che ho eh, sentito lì dentro. Uno di quei tunnel, se non sbaglio, mi dicevi che appunto mentre facevamo la sessione è una sorta di portale, portale che porta da qualche altra parte e questo è un po' classico di tutte le piramidi perché eh, è scientificamente provato che in Egitto ci sono dei portali e un po' in tutte le piramidi ci sono dei portali perché appunto le piramidi sono punti di connessione. Come ti è arrivata questa scena, questa immagine? Come mi è arrivata? Allora, è vertiginoso, un senso di vertigini in qualche modo, un vertigine che come dicevo prima umanamente non puoi comunque passarlo. Ciò che, ciò che si sente quando all'interno, cioè attraverso la telepatia, perché comunque attraverso la telepatia loro mandano queste visioni delle informazioni, utilizzano sempre quelle stelle per trovare giustamente un orientamento in, nel tunnel per giustamente arrivare ad un punto preciso. C'è tutto un meccanismo che attraverso queste stelle fanno in modo di aprire una porta che si chiama il portale. Benissimo. Si attraversa quindi questo tunnel fin in fondo, quindi fino al nucleo della Terra, come se fosse una porta sulla quale poi dopo si parte altrove. Ma quell'altrove lo si passa attraverso il Sole perché il Sole è giustamente la direttiva, diciamo, di tutto questo complesso del Sistema Solare, perché è maestro del nostro Sistema Solare, per cui è un cancello che ci porta altrove in altri, posti, in altri posti sì, esatto. Esperienza davvero straordinaria, in settimana prossima faremo una diretta dove avremo anche ospite eh, Harvey, ah, eh, dove avremo la possibilità di condividere con i nostri amici ancora esperienze, eh, notizie, perché poi stanno facendo tantissimi studi su questa piramide che era sconosciuta fino a poco tempo fa e poi all'improvviso, ah, certo. eh, da un momento all'altro, è diventato un luogo molto frequentato e molto studiato. Quindi avremo la possibilità di confrontarci ancora. Noi andiamo a concludere questa nostra esperienza rientrando lentamente verso casa. Salutiamo tutti gli amici che hanno seguito questi minuti che eh, abbiamo voluto eh, diciamo immortalare in questo video e l'appuntamento è a domani sempre su Psicologicamente per quattro nuove dirette e vi daremo il programma e il palinsesto di tutte le dirette, tra le quali quella dove parleremo della piramide di Falicon. Ciao! Grazie, ciao! Allora, Anis, Hervé, io vi ringrazio davvero tantissimo, è stata una puntata Grazie davvero molto interessante, certo. molto molto interessante e mi auguro di avervi ancora ospiti con te, Anis, faremo delle altre cose sicuramente, mi auguro che anche Hervé accetterà il nostro invito eh, per fare un'ulteriore eh, puntata sulla piramide di Falicon se ci saranno tra l'altro ulteriori eh, studi, approfondimenti eh, e risultati delle ricerche. Io vi ringrazio per il tempo che ci avete donato, ringrazio i nostri amici che ci hanno seguito in questa puntata, che ci hanno permesso anche oggi di arrivare nelle loro case come sempre dico, se vi è piaciuta questa puntata, condividete questo, questo video sulla vostra bacheca, sul vostro, sui vostri social, divulgatela, mettete un like alla pagina per aiutarci a crescere, per fare in modo che possiamo ancora continuare a fare informazione gratuita tutti i giorni e invitate anche i vostri amici a farlo. Più saremo, più facile per noi sarà divulgare gratuitamente, non smetterò mai di dirlo, l'informazione, perché è l'unico modo per poter crescere, evolversi con l'informazione è possibile. E ancora, i video delle dirette che facciamo eh, quotidianamente sulla pagina li potete trovare tutti conservati eh, sul mio canale YouTube Vincenzo D'Amato Ipnosi che appunto avete visto il link in descrizione, nella playlist dirette Facebook. Iscrivetevi al canale, attivate le campanelline, ogni qualvolta caricheremo un video sarete sicuramente aggiornati. Bene, grazie ai nostri amici, grazie a Hervé, grazie a Anis, vi auguro un buon proseguimento di giornata e con un presto arrivederci. Ciao! Grazie. Ciao, <laughs> grazie. Ciao.